Et vous allez le voir, il y a quand même une, une odeur de déjà vu et l'ambiance est directe au max. Les mecs sont vraiment au taquet tout de suite. Donc là, on le voit, ils viennent à peine d'accéder, d'ouvrir les portes de niveau 4. Donc vous savez, c'est un peu plus après un peu plus d'une semaine de, de KVK qu'on se retrouve à ouvrir les portes de niveau 4 pour accéder à la zone de niveau 5 et ils ont accès à la Havane. Et donc euh, on se retrouve sur la zone euh, en haut à droite, au nord-est, où on a trois royaumes qui sont euh, directement en contact. Donc, euh, puisque c'est les zones de coin, pour ceux qui n'ont jamais fait le KVK, sur les zones de coin, on a des royaumes qui ont accès à deux zones et d'autres qui ont accès qu'à une zone, comme vous le voyez. Donc, ça se bat fortement sur ces zones de coin sur, euh, les, pour euh, l'obtention de la zone 5. Et si vous êtes dans le coin, vous avez intérêt à être costaud, puisque vous devez affronter sur les deux côtés de royaumes. Et donc, c'est un petit peu plus chaud. De l'autre côté, le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir toutes les alliances de votre royaume qui peuvent sortir sur un même terrain, ce qui n'est pas le cas lorsque vous n'êtes pas dans un coin. Donc c'est pour ça que personnellement je préfère être dans les coins. Donc sur ce royaume 141, sur le royaume perdu 141, nous avons un joueur assez connu à présent qui s'appelle Marverick L qui est, nous pourrions le qualifier de nouveau Solimar, puisqu'actuellement c'est le joueur le plus puissant du jeu, avec une puissance affichée de 401 millions. Et ce joueur se retrouve tout à coup bah, sur un terrain neutre, puisque malgré le fait que ça soit le joueur le plus puissant du jeu, et eh ben, son royaume se fait repousser, et donc tout le monde est en train de spy, et a été annoncé, donc Marverick L des 22BK, a été annoncé sur le LKC, le Lost Kingdom Channel, son, le fait qu'il va être zéro. Donc tout le monde commence à se réunir pour participer au raid puisqu'ils sont tous en train de TP et de se mettre à une distance de raid euh, équivalente pour arriver en même temps sur, euh, sur sa ville. Il y a trois grosses alliances principalement, hein, les FTK qui sont une seule en fait alliance mais on a les FTK A, B, C, on ira les voir après donc vous voyez comment ça se positionnait là. Ils ont fait des forteresses déjà pour avancer sur ce terrain. Ils sont en alliance apparemment avec euh, l'autre royaume, puisqu'évidemment ils s'allient euh, face au joueur le plus puissant du jeu, et donc ils vont le zéro du moins c'est ce qu'ils annoncent, sachant que là, le joueur, autant les villes à côté se sont déjà fait attaquer, autant lui, et, et, où elles ont shield, autant lui ne shield pas, pour autant on ne sait pas s'il est là ou pas, on ne sait pas s'il est in-game ou s'il est FK. Lorsque Solimar s'est fait 0, lui était in-game. D'ailleurs, personne n'a bien compris pourquoi il n'a pas shield, pourquoi il n'a rien fait. Il était in-game puisqu'il faisait des émoticônes. Là, il n'y a pas d'émoticônes, il n'y a pas de message sur le, sur le LKC ou le KC, il n'y a pas de troupes qui sortent ou qui rentrent. Donc on ne sait pas s'il est là ou pas. En tout cas, ils sont tous en train de se préparer. Ça fait déjà une demi-heure que tout le monde le spy en fait et ils sont tous en train de se préparer, se réunir. Comme vous le voyez, ils s'approchent là. Donc il y a des joueurs plus petits, il y a des joueurs à 30 millions, des joueurs à 80 millions. Il y a un peu de tout euh, qui s'approche puisque de toute façon tout le monde doit participer. Leur genre de raid massif qui en général euh, dure euh, très longtemps, dure, peut durer même plusieurs heures pour kill d'un mec à 400 millions. Ça va prendre plusieurs heures, en tout cas c'était le cas pour Solima. Et donc là ils se réunissent pour le zéro, ce qui serait un très gros coup pour les FTK et pour le Royaume perdu 141. S'ils arrivaient à 0 le joueur le plus puissant, tout le monde en parlerait comme ça avait été le cas pour Solimar. Tout le monde en avait parlé et ça avait été la grosse breaking news. Là donc tout le monde continue de le spy. Ils mettent un peu de temps en revanche puisque peut-être ils manque de volonté, peut-être ils, craignent un peu euh, de l'attaquer. Il y a peut-être un délai entre l'annonce et le fait qu'ils vont y aller. Ils hésitent peut-être un peu c'est pour ça que en fait là on est tout le monde est dans l'attente, on attend de voir ce qui va se passer, sachant que on le voit bien, Marverick bien que c'est un joueur très puissant, le plus puissant du jeu, quasiment à 402 millions, il n'a que 134 millions de mises à, à mort, presque 135, donc ce n'est pas non plus un gros combattant euh, de PVP, de KVK, puisque 134 euh, millions, ça reste très faible, surtout compte tenu de sa puissance il pourra avoir 800, 900 millions, voire un milliard. Euh, sur mon serveur, il y a des joueurs euh, qui sont euh, à peine à 80 millions de puissance et qui ont plus de 300 millions de mises à mort. Donc c'est assez étonnant ce ratio. Mais en tout cas, ça reste du même profil que Solimar. Et là, on hésite quand même, les joueurs hésitent quand même à aller l'attaquer. On fait, j'ai fait une petite ellipse, on se retrouve un petit peu plus tard et on voit qu'en fait, il a TP, il a des pop, ils n'ont pas eu le temps. Donc ils s'en vont tous un petit peu là, ils attendaient autour pour y aller en plus euh, des rallyes qui avaient été lancés, les rallyes avaient été lancés, mais euh, au final il a eu le temps de TP, ils ont, ils ont trop hésité, c'est ce que je vous disais. Euh, quand il, y a eu les raids sur Solimar, il n'y a pas eu d'hésitation, ils se sont TP, ils y sont allés directement. Là il y a quand même eu de l'hésitation, alors est-ce que c'était dû à un manque de mobilisation Est-ce que c'était dû à un manque de volonté Je ne sais pas, mais en tout cas ils avaient une belle puissance tout de même. Puisque là, on voit que cette euh, première euh, alliance, les FTK-B, qui est la seconde alliance des FTK, est à plus de 5 milliards, sans être euh, énorme, c'est déjà une, puissance assez conséquente. On va aller trouver, puisque au total, il y a trois alliances majoritaires sur ce royaume, et c'est elle qui domine majoritairement la zone 5 et qui voulait mener l'assaut sur Marverick elle Il y a les FTK C et les FTKA, donc l'alliance principale et les FTKA, et ils ont deux sous-guildes, donc les B et les C. Donc la B est à 5 milliards 1. La C, voilà, elle est là. On voit le, leur château, le, leur forteresse, ils sont à 5 milliards 2. Et la A, on va directement aller la chercher chez eux puisque la A n'a pas mis de forteresse dehors. La A, euh, on jump euh, et puisqu'ils ont accès directement à la porte. Donc eux, ils n'ont pas besoin de construire d'autres forteresses. Évidemment, c'est la lance principale. On se trouve à 107 milliards, donc vous euh, voyez on est à un peu plus de 17 milliards euh, au total euh, pour cette alliance, donc ils ont clairement les moyens de, de le zéro, il n'y a pas de souci, ils ont des joueurs très élevés, ils ont beaucoup de joueurs à plus de 100 millions, donc il n'y a pas de souci pour aller euh, zéro un joueur comme Marverick, mais encore faut-il en avoir la volonté et ça n'a pas été semble-t-il le cas puisque euh, euh, ils ont mis beaucoup de temps et ça a permis à Marverick de tranquillement aller se TP et retourner chez lui. Peut-être qu'il attendait le dernier moment et le moment où les rallyes arrivaient puisqu'ils étaient en cours, ils avaient été lancés, mais non au final ils n'ont pas réussi donc c'est dommage, mais en tout cas ça annonce quand même un euh, un beau début de KVK et j'aimerais bien que notre KVK à nous euh, soit euh, sur la saison 3, soit sur le même tempo où on a vraiment des beaux combats, ou des gens vraiment, vraiment très très motivés. C'est toujours sympa de jouer dans cette ambiance-là. Alors, sur ce serveur-là, il y a quand même une autre particularité également, parce qu'ils n'ont pas seulement le joueur le plus puissant, ils ont aussi leur lot de rumeurs, notamment avec euh, une autre alliance qu'on va aller voir. Une alliance euh, avec un joueur euh, qui est apparemment, alors moi je ne le connaissais pas, mais qui est apparemment assez connu et qui fait pas mal parler de lui puisqu'il réalise aussi avec un youtubeur certains lives où il l'accompagne. C'est l'alliance The Squad avec le joueur qui s'appelle Death Squad qui, vous le voyez, lui a un ratio totalement différent puisque lui est à 204 millions de puissance, qui est énorme pour 455 millions de morts. Donc lui, clairement, c'est un combattant. Il fait du PVP à fond et euh, on voit le ratio, euh, il est énorme. 455 millions euh, de mises à mort, c'est énorme. Même compte tenu de sa puissance, ça reste très important. Même si effectivement, on peut s'attendre encore à plus avec autant de puissance parce qu'il y a des joueurs qui ont presque autant avec deux fois moins de puissance. Donc ce joueur d'escouade, qu'est-ce qu'il a comme rumeur sur lui Apparemment, lui comme son alliance sont dit proche de Lilith. On dit même que euh, Death est un développeur de Lilith. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas euh, ce que valent ces rumeurs, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. On dit qu'il est euh, membre de Lilith ou très proche de Lilith et qu'il est aidé. Pourquoi on dit ça Car il y a des parties de vidéos où on le voit avec beaucoup d'items d'accélération qu'il a acquis sans acheter de pack. C'est ce qui se dit encore une fois, hein, c'est des choses qui émanent au sein de son alliance ou à l'extérieur de son alliance. Bref, en tout cas, voilà ce qui se dit euh, de ce joueur, très proche de Lilith ou pas. En tout cas, c'est un joueur qui fait également beaucoup de parler de lui euh, avant euh, ce, KVK, cette saison 2 de KVK chez lui, mais également durant cette saison-là. Donc voilà un petit peu pour cette mise en bouche, pour je dirais vous mettre dans l'ambiance du J-7 du, lancement de la saison 3 du, Royaume perdu, du, du, Lost Kingdom, du KVK. Euh, si on est bien à 7 jours, donc dans 7 jours va se déclencher le pré-KVK. Pour le pré-KVK, il y a quand même des choses, vous le savez, qui sont euh, primordiales et il faut vraiment bien vous préparer. Donc vous voyez là, euh, je vous remontre euh, l'alliance, ils ont des, beaux niveaux de toute façon hein. dans cette alliance, ça reste une très grosse alliance. Si certains d'entre vous ont des infos concernant Desquad, si effectivement il est membre de Lilith ou pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce joueur qui fait couler, je dirais, beaucoup d'encre sur lui. Donc revenons-en à cette préparation du KVK saison 3. Pour cette saison 3, vous le savez, pour le pré-KVK, il faut se positionner le mieux possible pour avoir le meilleur buff possible. Et donc, encore une fois, je vous invite, il ne reste que 7 jours à attendre normalement, je vous invite à conserver vos potions de PA. Il faut vraiment les conserver. Et surtout, faites des forts en alliance Vous lancez euh, des forts. Vous les remplissez pas totalement. Le but est d'en faire le plus possible. Normalement, lorsque vous faites des forts, vous avez une grande chance de récupérer des points d'action. C'est des petites potions et ces potions vont grandement aider votre alliance, euh, y compris avec euh, vos rerolls, lors euh, du pré-KVK. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous le voyez, ça vous permet de faire un petit stock. Si vous vous débrouillez bien et si vous en lancez suffisamment, normalement, le ratio sera très positif puisque vous allez juste dépenser vos points gratuits, les 1000 points que vous avez par jour, donc vous pouvez le faire deux fois par jour et vous allez pouvoir récupérer des potions que vous allez pouvoir stocker contrairement bien évidemment aux points gratuits que vous ne pouvez pas stocker. Donc Faites-le vraiment sur vos points gratuits. Si tout le monde le fait sur vos points quotidiens, vous aurez un beau stock. Voyez, nous, c'est ce qu'on fait. On en lance régulièrement toute la journée. On s'inscrit, on va dedans et on récupère des coffres. Et comme vous le voyez, euh, dans ces petits coffres euh, qu'on récupère, classiquement, vous obtenez des trophées euh, qui peuvent contenir des potions d'action point. Donc vraiment, je vous invite à le faire à 7 jours du KVK. C'est important du pré-KVK, c'est important de le faire.